Mais vite ton jus, ton nul, son jarez er à azé. Mais il y a les faits qui fan. Euh, c'est le c'est mot, c'est Paul Paul Molag, non Paul Molag en Iguier. Paul Molag Paul Molag Paul hein. Oh putain, <laughs> c'est possible. Mais c'est Vidal les azé Ah, ya, juste. Très bien arrêt, il y a une assemblée, quoi. Ah, gardez. Casquette bon, on a bêta. Nous évoquons d'une tourne gavotaine et ville ma tréméno à l'ézen. Une tonne gavotaine et ville trémeno à l'ézen. Cast Allez Point de la carte de Fichal en du des Paris, allez. Ah bah... Salut C'est des hondes d'ailleurs On m'a tendu le temps nul Agré de voir gant Paul Molac Allez Youh eh bah dieu Evidor mehidio wanga vipotre diye Evidor mehidio wanga vipotre diye On be de welder rigos du on in assemblée On de da veled rigos du on in assemblée Evid poeni non kenyet gorn ur lave dervo Evid poeni non kenyet gorn ur lave dervo Ane welon ket al yang gorn kuden an endro Ane welon ket al yang gorn kuden an endro Rag mon ur awar ziskar be vas pe sa deuzo Mon ar awar ziskar pe pas des adazo Neus kemet var un tele e weler an

on a une Ma place de réveille, on arrivera à arriver. Ma place de réveille, on arrivera à arriver. Les bœufs spéciaux des rois, du connais déguilé. Ma de fête à l'air, va sur du cours déguilé. Ma place de réveille, on arrivera à arriver. Ma place est arrivée, on arrivera à arriver. Ma bouquet médard, ce que bec, pebini. Ma bonne médard, ce n'est, bec, pebini. Capo di fener galec guaro arbrini. Capo di fener galec guaro arbrini. Dindon guaro arbrini, très très ménère, vitude folle. Le corbeau a brigné, très ménère, vitude folle. Aux deux une brille, duriez, agurbet, fina folle. Longtemps, brillez, duriez, agurbet, fina folle. Mais qu'est-ce qu'il faut l'être Et l'intémezant de gondiers, besade. Mais qu'il faut l'intémezant de gondiers, besade. À trois cas d'un bugalé, une nébe de smeuse. À trois cas d'un bugalé, une nébe de smeuse. À manon que j'y courais, des crapauds indisprits. À manon que j'y courais, des crapauds indisprits. Vague, vague, dix mégans, y très vrais à Paris. Sagabo, dix mégans, c'était vrai à Paris. Sur le trou du pont et rétigui, sur cuir des lourds. Entre beau douleur de qui et cuir des lourds. Disquisi des phases, y'a de le fur dans nos cons flots. flot. Disquisi des phases, y'a de le fur dans nos cons de flots. Roseline Bachelot, Ascri ou Ardisprise et Mango. Roseline Togal, à Ardisprise et Mango. Roseline Bachelot, Aguskri ou Ardisprise et Mango. Ah, Ardisprise et Mango. Prenez Tourmevit, Changeli ou Adifenoyesko. Prenez change lui ou Adifenoyesko. Autres Frédéric Fromet. Fromet, à Gantry Martelot. Tonton Frédéric Fromet, à Gantry Martelot. Pédine non moi France Inter, de vos battle gavottes. Pédine non moi France Inter, de vos battle gavottes. Si voir peu ce qui comprenait, Petra ouais me compta. Si voir peu ce comprenait, Petra ouais me compta. Non t'es con, zé wazor, n'a deux squin, n'a deux svara. Non que je touche wazor, n'a deux na mara. À ma faute adore une des d'urgence de comprenne. À ma faute adore une des de comprenne et Paul Molac à voté les aides Point de diable, la la la la la de la la la la la la la la la la la la La la la la la la Allez, à Pepler vide ma voté en député et d'une assemblée, et vite les aines, Paul Molac.